me kun ollaan hyvin uskollisesti tehty tätä työtä, että ratkaisukeskeistä ammattikirjallisuutta on haluttu suomentaa, niin tässä oli selvästi aukko. Eli mm, oli aukkoa siinä, että miten me voitaisiin ratkaisukeskeistä työskentelytapaa vielä enemmän tarjota hyödynnettäväksi niiden ihmisten, niiden ammattilaisten kanssa ja heidän työhönsä, jotka tekee töitä eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa – nimenomaan työnsä velvoittamana. On hän sitten koulukuraattori, mm, oppilashuoltotyöryhmän joku muu jäsen, rehtori, luokanvalvoja, luokanopettaja, koulunkäynnin avustaja, terveydenhoitaja, oppilashuoltoryhmä voi olla niin moninainen ratkaisukeskeisen oppilashuoltotyön kirjan on kirjoittanut tämmöinen John Murphy, joka on yhdysvaltalainen psykologian professori, joka on tehnyt todella pitkän päivätyön ihan kliinisellä puolella. Hän on toiminut, voisiko sanoa suomalaisittain, ehkä lähimpänä koulukuraattorin työtä tavannut todella haastavia lapsia ja nuoria, heidän perheitään. Ja hän oikeastaan tässä kirjassa lähestyy hyvin toiveikkaasta näkökulmasta koko oppilashuoltotyötä ja sitä asiaa, että miten me voitaisiin ongelmia lähestyä sillä tavalla, että me päästään näkemään tämä hyvin ratkaisukeskeinen näkökulma siinä. Eli mitä meidän pitää saada sen tilalle? Eli kun ongelma on hävinnyt, niin jotain muuta on tullut tilalle. Me ollaan opittu tekemään joku uusi juttu. Ja yksi tärkeimpänä juttuna tässä tulee nyt sitten esille se, että miten me voidaan rakentaa sen lapsen ja nuoren kanssa sellainen yhteistyösuhde, että jotain tapahtuu. Koska jos meillä ei ole hyvää yhteistyösuhdetta, meillä ei ole oikeastaan yhtään mitään. Kuinka käytännönläheinen tämä kirja on? Tämä kirja on erittäin käytännönläheinen. Eli, ja, ja se on ehkä yksi syy, minkä takia se on valikoitunut meidän suomennettavaksi. Eli me halutaan aina löytää sellaiset kirjat, joissa on se teoreettinen tuki. Kerrotaan se, että miksi tehdään tällaisia ratkaisuja työskentelyssä, mutta entistä tärkeämpi juttu on se, tarjoaako kirja tai se tieto, mitä me halutaan jakaa. Tarjoako se jotain sellaista ideaa, jopa valmista työsapluunaa, valmiita kysymyslistoja, jolla ammattilainen voi saman tien ottaa vaikka sen lunttilapun mukaansa ja hänellä on malli siinä, mä kysyn näin. Eli mistä lähteä heti kokeilemaan? Se on ihan selvää, että tämä on ammattilaisellekin, nämä on isoja prosesseja. Me joudutaan ehkä itse ajattelemaan ensin, vähän toisella tavalla asiasta, lähestyä vähän toisella tavalla sen lapsen tai nuoren ongelmatilannetta. Mutta vähitellen, jos meillä on ensimmäiset mallikysymykset siitä, kysyn nuorelta näin, katsotaan mitä tapahtuu. Ja sitten kun me saadaan vahvistavia kokemuksia siitä, niin sitten me päästään vauhtiin. Eli käytännöllinen kirja valtavinen liiteosioineen on aina hyvä juttu.